Esselamu aleyke ya Resulallah Esselamu aleyke ya Nebiyallah Esselamu aleyke ya Resulallah Esselamu aleyke ya Nebiyallah Uzilib dünyanın armalardan uyganır xazonlaridan yo'lingizdan chiqib bir bora desam assalomu alayka mustafa amin uzilib dunyoning armonlaridan uyg'onib bilolming azonlaridan yo'lingizdan chiqib bir bora desam assalomu alayka mustafa amin ruhimni tortqilab moziga xilvat sizla yasrib kezib yursaydim faqat o'ldirsa rozi edim o'shal muhabbat assalomu alayka mustafa amin ayollar to'zg'iydi yillarini o'sha xayollar izg'iydi yo'llarini o'sha men sizni ko'rmagan ummatman o'sha assalomu alayka mustafa amin ruhimni tortqilab moziga kilvat sizlar yashrib kezib yursaydim faqat o'ldirsa rozi edim o'shal muhabbat assalomu alayka mustafa amin